弟兄姐妹们，欢迎大家又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。哎，首先我要在这里呃向大家再次的致谢，就是这个马太牧场的雅各书分享栏。上一讲呢是三十四讲，今天是三十五讲。 那我们三十六讲就算是一个总结篇了，所以谢谢大家是在这个过去的日子啊一起的呃陪伴啊一起在雅各书去分享栏里面有所的学习跟呃成长，呃接下来呢就按个惯例每次讲完一本书过后呢就休息一下。 能够做一些的整理，然后呢，也在当中来祷告、思考，看上帝怎样使用。啊，马太牧场走前面的这个呃方向，哦，所以也就会啊暂时休息一下，哦，那希望当然不要太久了，可能呃最长是一个月了，不过应该是两个星期这样了，哦。 啊，当然，在马太牧场里面，大家应该也有注意得到，就是呃过去的这个呃呃箴言呐、灵呃诗篇等。然后接下来，我我也有在马太牧场有这个短的视频，就是 short 哦，S H O R T short 啊短视频，啊也有啊呃在当中做一些的节目。 但假如大家有注意的话，那其实呢，呃，在马太牧场还有一个平凡人啊，平凡人过去是写字的，这回在平凡人里面，也就是有些短视频。当然在呃 TikTok 呢，其实也是有做这个节目了，哦，内容其实是一样，不过呃频道可能就是不一样。那马太牧场，应该是我的主要对象呢，都是基督徒。 教会的信徒，然后在 TikTok 呢，它主要我也借着一些做人的道理啊，啊啊，在当中来去呃，跟我的一些还没有信主的人啊，没有信主的朋友，呃，至少就是呃，给他们呃，就是有一个呃向善呃，要做好人的一个呃初步的心态啊，希望慢慢也能够引他们归主啊。 这呃是我做这些节目的这个呃进来的情况，所以接下来呢啊就呃三十六讲做总结后呢就会暂时休息，请大家也在当中来彼此的呃就是带导啦。这样，星星若没有行为，就是死。 我信，故我行。今天来到第三十五讲，神要对你说什么？为什么神没听我的祷告？你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病了的呢？ 他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以。 的医治，一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上；他又祷告，天就降下雨来，地。 也身处土场。那祷告其实呢，不是说基督教才专有的，其实可以说任何的一个宗教呢，都有所谓的祷告、祈祷哦。那那当然可以说关呃关键最基本的，就是向这呃所信的这个神明来去。 呃呃，诉求来去倾诉，来去啊祷告啊这些等等啊，哦哦都，所以不同的宗教、不同的信徒都有不同的这些的祷告的事情，而当当中有些是方法，有些是一个仪式等等啊。那今天呢就要分享的是，那基督教的这个祷告又有什么？ 不一样呢，而按今天的这样的一个题目啊，基督教的祷告有所的不一样，也包括这是为什么我们基督徒的祷告神没有垂听呢？是没有成就呢？当然。 我们在这里呢，这个经文是很直接的，就讲了很多有关祷告、祷告的事，大家也应该都知道哦。这个重点就是要讲到这个祷告。那我们可以说呢，在这个经文里面，他就呃在当中呢，就特别讲到的就是啊有受苦的。 就是，当然是当时的背景里面，为着信仰而受逼迫的，哦，你要祷告，然后呢，有生病的，你要祷告，哦，你要奉主的名来祷告。那我们可以说呢，一般的教会，哦，都呃，教会啦，领袖啦，信徒啊，基本上大家都在强调，就是要祷告，祷告。 所以我们说读经、灵修、祷告、读经、灵修、祷告。那你可想，就是这个祷告应该是每一天的事情啊，有其啊它的这个重要性哦。然后在这里呢，是包括是说，呃，就是说你要强调的，你有信心的祷告病就得到医治。然后在马太福音的十七章呢，那你甚至信心的祷告，你还可以。 哈，移山哇，这个也是了不起，并且刚才我们读到后面的十七节呢，还告诉这里就是以利亚的恳切的祷告呢，还可以使大自然下雨或不下雨。诶，所以你看到呢，就是那个信心的这个祷告，其实就是一个关键。 非常的厉害，你有心志祷告，瓦事就成了啊！但是为什么哎，有些时候呢？哎，这个教会啦，啊，这个信徒啊，啊，我们不是恳切祷告呢？我们不是很热情的祷告呢？我们的量的祷告也很多呢，但是好像神没有听啊，啊，好像这个事也没有成呢，到底是怎么一回事呢？啊！ 当然，我们说的关键就是一个信心的祷告啊，这是我们大家都知道的。但是今天这个经文呢，其实呢，在当中呢，如果你注意的话，其实信心的祷告很重要，恳切的祷告很重要，而我们说长章祷告也是很重要。但是在当中呢，你会发觉到，有些时候我们其实。 忽略了一些的因素，而这些因素呢，或许也使到我们的祷告受到拦阻，而没有成就。那我们怎么样讲呢？我们看看这个经文吧。所以十六节说，所以你们要彼此认罪。诶， 这个讲到祷告，为什么跟认罪有关呢？为什么要互相代求呢？为什么说一人的祷告是大有功效呢？哎，这个其实就是要告诉着我们，其实我们信徒有祷告是非常的重要。但是呢，在祷告的当中呢，有一些事情呢，如果我们忽略的话， 那其实就是拦阻了上帝成就，拦阻了上帝听我们的祷告。所以十六节第一，他要说的就是彼此认罪。那为什么要讲到彼此认罪呢？那为什么你祷告是个人的事情啊？为什么跟彼此认罪双方有关系呢？其实呢，他在要讲的就是彼此认罪呢。那我们可以说直接针对了一个。 人际关系的要害，在教会人多的当儿呢，那就是人际关系不和睦，有摩擦，有伤害啊，有不友善哦。所以这些的，就是没有彼此相爱啊，没有和睦共处，这些都不合乎圣经的教导，这在上帝眼中都是罪。 所以也就是说呢，就是你一方面啊，你啊没有跟人和睦啊，没有相爱的生活，然后在当中呢，你来到上帝面前祷告祷告，哎，圣经说你们没有彼此认罪，你们没有处理好你们的人际关系、信徒之间的问题，然后呢来祷告啊，这是其中一个，上帝不听。 当然，在当中认罪呢，也就包括说我们要反省，而你自己在犯罪、做其他的事情，不合乎圣经的教导，做其其他这个法律上的这个呃罪行啊、犯法等等。但是你这里在犯罪，那那里来祷告，这个罪也是拦阻我们来到圣界神面前。 而在这个圣经里面呢，也曾经也也是这样的教导着我们：如果你与弟兄不和睦，那你先放下哦，要献给上帝的这个祭物呢，要献给上帝的祭物，你先放下去，跟弟兄和好过后，你再回来吧。啊，这个意识浅浅。 那就是说，你来上帝的面前，如果你跟人家不和睦，那你在献什么的祭物的话，上帝都不喜悦，啊，这个就跟这个十六节的意思一样，彼此认罪。啊，接下来我们在忽略的是什么？互相代求。啊，祷告很多时候就是我们个人的事情嘛，当然教会也是为这一起。 其他的一些事情来这个祷告，但是呢，在当中呢，哎，我们这里的这个教导呢，其实只要提到的就是互相代求，也就是什么呢？也就是说，你很多时候呢，那个呃，祷告的人他必须要有关注啊，爱别人，你关注爱别人啊，帮助别人的一个心态。 所以你会围着别人来代求。如果你平时呢，你都没有帮助别人，你都没有喜欢去协助别人，别人的事情你也没有管，我们可以说，那你基本上就是一个自私自利的人。所以这是一个自私自利的人，你会祷告吗？当然你会，你很迫切的祷告。为什么？因为你为着自己的祷告，你为着你的工作，为着你的财富，为着。 你的婚姻为着你，你的孩子啊，为着你的学业啊，为着你心所想的事情哦，你都非常的呃恳切和热心的祷告，但是呢，你都没有为着别人着想啊，那就是说你是自私自利的。这样的人，你的祷告也受到拦阻。那第三呢，艺人的祷告，那就说什么呢？艺人我们都知道啦。 啊，因信称义，然后我们因，我们也因这个义呢，我们要去成圣，所以，我们就是追求做啊义人的生活。那义人生活，我们整体可以这样讲，那你就是要按照上帝在圣经里面给我们的教导，过着义人的生活啊，包括你义人的行为、义人的说话、义人的价值、义人的思想。 啊，一切都是跟意有关的啊，所以这就是说明，诶，你要生命成长啊。一个人 <laughs> 生命不成长，不冷不热啊，停滞不前啊，总是啊很日清的祷告祷告，都是为这什么，为这自己的东西啊啊，为这物质的东西，而自己的生命根本都不在意，诶， 这样的祷告，其实上帝也不垂听，这也就是我们的护念，所以啊，为什么神不听我们的祷告？当然，在量上啊，在量上就是多多祷告哇啊在量上，那恳切的祷告哇，好像很热心的祷告。这当然这些都是非常非常的重要，但是在这里。 讲到祷告的事情的时候，来到一个十六节，就讲到彼此认罪，就是人际关系。然后呢，还有讲到对人的关怀啊，不要做自私自利的啊。紧接下来就是生命的更新啊，艺人的祷告，这些都很重要。如果这些东西我们忽略了，哎，或许那就是其中啊，上帝为什么没有垂听我？ 祷告，那这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，祷告神是神，你赐给我们信徒的一个权柄，让我们可以来到你的面前，向你敬拜赞美，向你诉求我们的需要，而在当中呢，啊，来，呃呃，按着主你的旨意来成就的。 但是主很多时候，我们只知道在量上我们祷告，但是我们忽略了我们的生命，我们要与人和睦，我们要呃要关注别人，我们要生命成长。很多时候我们都忽略了这方面，所以我们祈求主在这个呃信息里面给我们一个提醒，帮助这我们，好让我们呃在。 呃，祷告的事上，能够真的是蒙主你自己垂听和成就。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力啊，记得我的直谢，所以继续为马太牧场来祷告啊，请转发啊，支持。 也写下一些的话，大家在组里彼此交流吧。再见，上帝爱你，上帝祝福你。